hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की देखिए जब भी आप शुरुआत करते हैं किसी कंपनी की यहाँ पर कंपनी सचिन एंड कंपनी के नाम से है और इसमें कोई भी बाउचर अभी एंटर नहीं हुआ है यानी नई कंपनी है तो जब भी शुरुआत करते हैं तो मैंने बताया कि कैश की रिसीविंग जरूरी है डायरेक्ट कैश रिसीव करा दिया जाए बिना रिसिप्ट बाउचर में एंट्री पास किए तो क्या ये संभव है क्या ये हो सकता है तो चलिए ये इसी को समझेंगे सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ अल्टर पर चलते हैं यल्टर पे आए अब यहाँ से लेजर्स पे आते हैं तो ये लेजर क्वार्टर करेंगे और यहाँ पर कैश का लेजर आपको दिखाई पड़ेगा बस आपको करना है एंटर एंटर एंटर एंटर यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो ओपनिंग बैलेंस आता है तो यहाँ पर मान लीजिए दस हज़ार रुपये मैं ओपनिंग बैलेंस रख लेता हूँ यहाँ पर हो गई कैश की रिसीविंग ये हो गया अब देखेंगे यहाँ पे तो ऊपर दिखाई पड़ रहा है total opening balance ten thousand तो बस यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए काम हो गया है बाहर आ जाइए अब जैसे ही आप बाहर आएंगे तो यहाँ पर बाउचर एंट्री पास करते हैं ठीक है लाइक यहां पे परचेस बाउचर में एंट्री पास करते हैं यहां से आते हैं कुछ परचेस करते हैं ठीक है फिर हम पेमेंट करके देखेंगे तो ये यहाँ पे क्रेडिटर लेजर लगाते हैं तो यहाँ पे ये चेंज करेंगे डेट यहाँ पे एक चार 2020 कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर क्रेडिटर लेजर आएगा तो ऑल्ट सी प्रेस करके दुर्गेश सी कर देते हैं यानी क्रेडिटर तो ये हो गया एंटरप्रेस किया ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में यहाँ से आ जाइए और इसे कर दीजिए सन्ड्री क्रेडिटर एंटरप्रेस कीजिए एंटरप्रेस कीजिए एंटरप्रेस कीजिए और हाँ, एंटरप्रेस करते हुए इसको करा लीजिए एक्सेप्ट ठीक है तो ये एक्सेप्ट करा लिया हमने और इसको भी एंटर एंटर करके आप एक्सेप्ट कराइए यहाँ पर आइए अब यहाँ पर आकर के और फिर यहाँ पर हमें एक लेजर बनाना होगा परचेज अकाउंट का तो बस परचेज अकाउंट का लेजर बना लीजिए काम हो जाएगा आपका तो ये लिखा परचेज और यहाँ पर लिखा ये ऑब्लिक सी अकाउंट एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया और यहाँ पे परचेज अकाउंट आ जाएगा तो ये हो गया परचेज अकाउंट और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए तो ये हो गया आप यहाँ पे परचेज अकाउंट हो गया अब यहाँ पर कोई स्टॉक आइटम बनाता हूँ लाइक माउस uh, कर लेता हूँ M O U S E mouse तो ये हो गया और यहाँ पर बनाना होगा हमें यूनिट तो यहाँ पे कर देते हैं आइटम ठीक है या नंबर कर देते हैं पे एन करना होगा और नीचे नंबर्स कर देंगे तो ये एन कर दिया और यहाँ पे नंबर्स कर देते हैं तो ये हो गया नंबर्स और एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे एन प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे एन नंबर्स आ जाएगा और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा दीजिए ये हो गया अब यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है तो 60 क्वांटिटी परचेस करेंगे एक क्वांटिटी खरीद रेट हमको पड़ेगी साठ रुपये की एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे ठीक है अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सौ कुल हो रहा है अमाउंट ठीक है अब अगर इसको मैंने एक्सेप्ट ये एक्सेप्ट हो गया अब अगर पेमेंट में जाते हैं जैसे पेमेंट बाउचर में चलते हैं फाइव प्रेस करते हैं पेमेंट बाउचर के लिए तो ये आ गया अब यहाँ पे दुर्गेश सी नाम आ रहा है तो यहाँ पे दुर्गेश सी आ गया ठीक है और अभी हमारे पास कैश अवेलेबल है ध्यान दीजिएगा कैश हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि हमने कैश रिसीव कराया था ये बात ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे छत्तीस सौ पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने दस हजार रुपए कैश रिसीव कराया था तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कैश का मैसेज हमें आएगा नहीं यहाँ पे कैश में जाइए और एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए और ये एक्सेप्ट करा लिया हमने ठीक है अब इसी तरीके से दूसरी एंट्री पास करते हैं यहाँ वी प्रेस किया वी प्रेस करने के बाद चलते हैं वापिस से परचेज वाउचर में तो 3600 की परचेजिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये बात ध्यान रखना है और 6400 की परचेजिंग और हम कर सकते हैं तो यहाँ पे डेट मैं चेंज कर लेता हूँ एंटरप्रेस करता हूँ यहाँ पे कर लेता हूँ एक पाँच 2020 ये कर लेता हूँ डेट और एंटरप्रेस करता हूँ यहाँ पर भी एक पाँच 2020 करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पर आप क्रिएटर पार्टी लगा लीजिए कोई और क्रिएटर पार्टी आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यहाँ पे एंटरप्रेस कर दीजिए और एंटरप्रेस करते हुए यहाँ पर आ जाइए ठीक है और फिर एंटरप्रेस कीजिए फिर यहाँ पर आइए परचेस अकाउंट का लेजर तो लग ही जाएगा अगर कोई और स्टॉक आइटम आप परचेस करना चाहते हो लाइक यहाँ पे कर देता हूँ मैं रिफाइंड ऑयल तो ये लिख दिया मैंने रिफाइंड ऑयल तो जो भी आप स्टॉक आइटम परचेस करना चाहते हैं उसका बना लीजिए और यहाँ पे एन ओ तो करेंगे नहीं यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे यूनिट चेंज करते हैं यहाँ पे कर देते हैं लीटर एल टी आर ये कर दिया सिंबल और L I T R E litre कर दिया इसका पूरा नाम और यहाँ पे एल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लीटर किलो लीटर और ये तमाम यूनिट्स आपको दिखाई पड़ जाएंगे तो यहाँ पे किलो लीटर कर देते हैं मिलीलीटर जो भी आपको करना है यहाँ पे कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे मैं किलो लीटर कर देता हूँ और यहाँ पे थ्री रख देते हैं डेसिमल पॉइंट ठीक है और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं तो ये हो जाएगा और यहाँ पर जैसे मान लीजिए पाँच लीटर यहाँ पर कर देता हूँ पचास लीटर या सौ लीटर कर देता हूँ ठीक है ये सौ लीटर कर दिया और एक लीटर की कीमत सौ रुपये तो सौ लीटर की कीमत दस हज़ार हो जाएगी अब यहाँ पर नेगेटिव कैसा आएगा देखिएगा इसको मैं एक्सेप्ट कराता हूँ अगर हम पूरा पेमेंट करेंगे तो नेगेटिव कैसे आएगा तो अब पेमेंट वाउचर में जाने के लिए F5 प्रेस कीजिए और क्रेडिटर पार्टी है तो यहाँ पे लगाइए लेजर अब यहाँ पे देखिए दस हजार रुपए यहाँ पे बाकी दिखा रहा है तो अगर हम दस हजार रुपए पेमेंट करने की कोशिश करेंगे तब नेगेटिव कैसे आएगा क्योंकि हमारे पास कुल है छह हजार चार सौ तो यहाँ पे करेंगे एंटर प्रेस करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस और यहाँ पर आएंगे देखिए यहाँ पर आ गया छत्तीस नेगेटिव में ठीक है क्योंकि हमारे पास तो 6400 ही है कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आप एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं आई होप की बात समझ में आ गई होगी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग